नमस्ते रोचक ज्ञानको युट्युब च्यानल तथा फेसबुक पेजमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ महिला र पुरुष दुवैको शरीरको बनावटमा धेरै फरकहरू रहेका हुन्छन् आजको यो भिडियोमा म तपाईँलाई महिलाको शरीरसँग सम्बन्धित केही रोचक तथ्यहरू बताउनेछु जुन महिलाहरूलाई नै सायद थाहा नहोला नम्बर एक महिलाहरूको शरीर पुरुषहरूको शरीरको तुलनामा बढी लचकदार रहेको हुन्छ उनीहरूको मसल्स हलुका रहेका हुन्छन् यसै कारणले गर्दा महिलाहरूको शरीर प्रेग्नेन्सीको समयमा तन्कने गर्दछ र बच्चाको डेलिभरी पश्चात पुनः रिकभर हुने गर्दछ नम्बर दुई महिलाहरू पुरुषको तुलनामा बढी दुखाइ सहन सक्दछन् उनीहरूको शरीरमा दुखाइको रिसेप्टर बढी हुन्छन् यसै कारणले उनीहरूलाई दुखाइको महसुस पनि पुरुषहरूको तुलनामा छिट्टै हुने गर्दछ यसको बावजुद पनि उनीहरू धेरै दुखाइ सहन सक्दछन् नम्बर तिन महिलाहरूको दिमाग सुतेको समयमा पनि एक्टिभ नै रहन्छ नसुतेको समयको तुलनामा सुतेको समयमा मात्र दस प्रतिशत कम एक्टिभ रहेको हुन्छ यसले गर्दा उनीहरू सुतेको समयमा पनि बच्चा वा अरू कसैको हेरचाह गर्न सक्दछन् यसै कारणले गर्दा बच्चाको सानो आवाजले पनि आमाको निन्द्रा खुल्ने गर्दछ नम्बर चार महिलाहरूको मुटु तेज धड्किन्छ पुरुषको मुटुको तुलनामा महिलाहरूको मुटु सानो हुन्छ तर पुरुषको भन्दा बलियो मान्ने गरिन्छ महिलाहरूको मुटुको ओजन एक सय अठार ग्राम हुन्छ भने पुरुषहरूको योभन्दा साठी ग्राम बढिरहेको हुन्छ नम्बर पाँच पुरुषको तुलनामा महिलाहरू बढी बोल्ने गर्दछन् महिलाहरूको दिमागमा स्पिच तथा वर्ड प्रोसेसिङको लागि दुईवटा सेन्टरहरू रहेका हुन्छन् भने पुरुषकोमा एउटा मात्र सेन्टर रहेको हुन्छ यसले गर्दा महिलाहरू छिटो छिटो र धेरै बोल्ने गर्दछन् नम्बर छ महिलाहरूको शरीरको छाला पुरुषको शरीरको तुलनामा पातलो र बढी सेन्सिटिभ रहेको हुन्छ यसैले गर्दा महिलाहरूको शरीरमा स्पर्शको महसुस छिटो हुने गर्दछ नम्बर सात महिलाहरूको कुनै पनि वस्तुको बास्ना वा गन्ध थाहा पाउने बढी क्षमता रहेको हुन्छ उनीहरूको शरीरमा यस्तो थाहा पाउने टिस्युहरू पुरुषको शरीरको तुलनामा बढी रहेका हुन्छन् नम्बर आठ महिलाहरूलाई स्वादको महसुस पुरुषको तुलनामा छिटो र बढी हुने गर्दछ यसको कारण उनीहरूको जिब्रोमा भएको टेस्ट बर्ड्सको मात्रा अत्याधिक हुनु हो नम्बर नौ महिलाहरू पुरुषभन्दा बढी भावुक हुन्छन् एक अध्ययनका अनुसार महिलाहरू एक वर्षमा तिसदेखि साठी पटक रुन्छन् भने पुरुषहरू मात्र छदेखि बाह्र पटक रुन्छन् नम्बर दस महिलाहरू कुनै पनि वस्तुको रङ पुरुषको तुलनामा छिटो र राम्रोसँग पहिचान गर्न सक्दछन् नम्बर एघार महिलाहरूको मेमोरी पावर पनि पुरुषहरूको मेमोरी पावरको तुलनामा ज्यादा रहेको हुन्छ यी त थिए महिलाको शरीरको बारेमा केही रोचक तथ्यहरू तपाईँलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक गर्न नबिर्सिनु होला यस्तै रोचक कुराहरू कस्तो वा के को बारेमा हेर्न चाहनुहुन्छ तल कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो विचार लेख्न नबिर्सिनु होला रोचक ज्ञानको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब र फेसबुक पेजलाई पनि लाइक गरिदिनु होला भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद फेरि भेट्नुहुनेछ अर्को भिडियोमा ओके बाबाई